Salutan ciui, jeni vudie vie dio, kai hodiau mi idas heimen. Yes, mi devas adiaui mian domon, kai mi didas adiaui, char mi ne povas vidigin dum jaro. Ah, fec. Do, nun mi iras alla flughaveno con mia panio, mia frato estes ce la laboreo, kai anka mia pacio estes ce la laboreo. Do, diru gis con mi. Gis! <laughs> Adiaui Adiaui al vi! Bella Tasmanio, mi jam sopiras vin. Doni nun estes ce la fluga veno. Um, kai nun mi devas iri por preni mian bileton. Hodi au estes iom grisa, kiel vi povis vidi uh, do non mi prenas mian sacon mi iras al flughaveno con mia patrino kai mi pensas ke mi devas attendi du horo in entute ni loĝas tre for de la flughaveno do ni simple volas esti ĉi tie frue do nun mi diras adiaŭ al mia panjo see you later guys cheers bye mi jus alvenis Sydney-o, kaj torrente pluvas ekstere do espereble mi ne jos Kai nun mi ist das heime de nove in Sydney mi devas labori body fecal tio se mi devas in la monon por provizi mi an edzinon per la vivo ki un ci bezonas. Do, anto mi finos chi tio filmeton, es unu uno aparata fero ki mi volas per paroli chi nokte. um, la afero fakte es mia Patreon pajo mi ofte ne mi mensias mencias genial fino de mi filmetoi Um, kai verŝajne la pato de vi simple fermas la filmon je tiu punkto. Mi povas kompreni tion, sed nun mi volas priparoli ĝin aparte, um, ĉar mi intensas idi al la venonta um, uko en Slovakio. Um, sed por atingi gin, mi devas enspezi 360 dolaro in bonate per mia Patreon pagio. Do, se vi volas che mi iru al la venonta uko en Slovakio, kai vi volas che mi filmu gin, Simple idu al mia Patreon pagio, cae donu al mi celcaen dolaro in monate, cae tio cebeticos che mi faros gin. Se vi shatis mia in filmetto in en Tasmanio, vi shatis la stulta in afero in cium mi ofte faras, vi povis vidi gin jella officiella, granda, giganta, universala congresso en Slovakio. Mi vere volas idi tien, sed mi nur povis fari gin per via helpo. Do, se vi volas vidi tion, Idu al mia Patreon pagio, kai simple donu ion kion vi povas. Do jen cio, se vi shatis ci tiun filmekton, shatu gin, diskonigu gin, abonu mian kanalon se vi ancora ne abonis, ka mi vidos vin ciuen en levenota filmo, kai se vi ne estos tie, mi trafas vin, kai mi enmetas mian langon en vian orellon. Eeeh, tia. <laughs>